Բարև ձեզ։ Ուրեմն JavaScript Execution Engine-ը դա այն համակարգն է, այն ծրագիրն է, որը կարողանում է աշխատացնել մեր գրված JavaScript-ը։ Տարբեր ընկերություններ ստեղծել են իրենց JavaScript engine-ները։ Օրինակ, Google-ը ստեղծել է V8-ը, որը աշխատում է Chrome-ի մեջ։ Մի միջալոց նա նաև աշխատում է Node.js-ի մեջ։ Mozilla-ն ստեղծել է SpiderMonkey-ին, որը աշխատում է Firefox-ի մեջ։ Microsoft-ն ստեղծել է Chakra-ն, որը աշխատում է իր browser-ների մեջ։ Ուրեմն բոլոր այս execution engine-ները բնականաբար տակից աշխատում են մի քիչ տարբեր, քանի որ գրել են տարբեր engineer-ներ, բայց կան որոշ ընդհանուր կոնցեպտներ, որի մասին ես այսօր խոսեմ։ Ուրեմն ինչպես է այս ամեն ինչը աշխատում։ Դա եկեք պատկերացնենք browser-ի մեջ ոնց է սա աշխատում։ Ուրեմն browser-ը download անում ձեր HTML-ը, կարդում է, տեսնում է ինչ որ script tag կա մեջը, գնում է download անում համապատասխան օրինակ source ֆայլի հղված JavaScript-ը, եւ հետո այդ JavaScript-ը վերցնում է եւ հանձնում է JavaScript engine-ին, որպեսզի նա աշխատացնի։ Բայց JavaScript engine-ը չի կարող աշխատացնի, միչեւ ինքը չհասկանա կոդի մեջ մենք ինչ ենք ուզում անենք։ Կոդը վերջապես ընդհանրը տեքստ է, չէ՞։ Մենք գրում ենք տեքստ, մենք գրում ենք function, հետո foo, հետո եւ այլն, այս ամեն ինչը ուղղակի տեքստ է։ Ինքը այդ տեքստից պետքա ստանա ինչ-որ մի ստրուկտուրա, որպեսզի ինքը դետալները, մասնիկները մեր գրված կոդի հասկանա, որ հետո նա աշխատացնի։ Այդ գործը անում է parser ֆունկցիան parsing դա այն process-ն է, որից մենք վերցնում ենք text եւ ստանում ենք մի հատ ստրուկտուրա, որը նկարագրում է իր մասնիկները։ Այդ ստրուկտուրան ծառ է լինում եւ նրան անվանում ենք abstract syntax tree, okay? Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մուտքը այս parser-ի դա այդ կոդն է, այդ տեքստն է, որ մենք գրել ենք, ելքը այդ ծառն է, որը դետալներով բացատրում է ինչ է կատարվում։ Օրինակ, այս պարագայում, եթե մենք ունենք ֆունկցիա, որը ունի այսպիսի կոդի մեջ, Ինքը parser-ը, երբ որ parser-ը անում, հասկանում է, որ ա, մի րոպե, կա ֆունկցիա, ում անունը foo է, իր տակ կա մի հատ if, որը նախ եւ առաջ ամեն ինչը պատկերացեք ոնց որ ցախից աչեք կարդում, հա։ Ինքը նախ եւ առաջ այս օպերատորը աշխատացնում է x-ի եւ 10-ի վրա։ Հետո եթե սա truth-ի է, նոր ինքը գալիս է մտնում է այս բլոկի մեջ եւ աշխատացնում է մնացած կոդը։ Իսկ կոդը ինչ կա ստեղ։ Մենք ուզում ենք մի հատ փոփոխական ստեղծենք a վերագրենք 2, հետո վերադասնենք a անգամ x-ը, այսինքն ինքը ստեղծում է փոփոխական a, վերագրում է այս արժեքը 2 եւ դրանից հետո վերադառնում է այս ամենի արդյունքը, այսինքն բազմապատկում է a-ը x-ի հետ։ Հակառակ դեպքում ինքը կվերադառնի պլյուսի x ու 10 արդյունքը, այսինքն պլյուս x եւ 10։ Այսինքն այս բլոկերը ծառի ուսումնասիրելով Այս interpreter-ը, այս ֆունկցիան ստեղ կարողանում է այս ամեն ինչից վերածել այն կոդը, որը արդեն համակարգիչը հասկանում է, այն 0-ներ եւ 1-երը, որը կարելի է հանձնել պրոցեսորին, որպեսզի ինքը ուրեմն կոդը աշխատացնի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք գրում ենք alert, չգիտեմ, hi, ինչ որ sense մի բան, եւ հիմա սա աշխատացնում ենք, այդ աշխատացնելու process-ը անում է JavaScript engine-ը, որ ինքը սա վերցնում է, ստեղծում ասրանից ուրեմն abstract syntax tree, հանձնում է interpreter-ին եւ նա աշխատացնում է։ Okay, այդքանը հասկացանք։ Հիմա եկեք sense բան գրենք։ Ստեղծենք մի հատ փոփոխական, վերագրենք 5 եւ alert անենք, օրինակ a plus, չգիտեմ, 7։ Չէ՞։ Հիմա հարց։ Ստեղ ինքը կարդում է եւ տեսնում է, որ okay, պետք է ստեղծել մի հատ փոփոխական a վերագրել 5, չէ՞։ Հետո եկավ ստեղ տեսավ A։ A-ը ինչ է։ Դե մենք նախորդ տողում գրեցինք, որ A-ը 5 է, չէ՞։ Բայց ինքը ո՞նց իմանա, որ A-ը 5 է։ Ինքը պետք է հիշի, որ A-ը 5 է, չէ՞։ Հիշի, հիշել, հիշողություն։ Հմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ Հերիք չի, որ JavaScript engine-ը կարող է աշխատացնել մեր կոդը, ինքը նաև պետք է ունենալ ինչ-որ մի համակարգ, որպեսի ինքը հիշի ինֆորմացիա։ Ձեր համբյուտերի մեջ կան տարբեր սարքեր, որոնց դերը հիշել ինֆորմացիա է։ Իրականում սարքերի քանակը բավական շատ է, բայց ես ուզում եմ կենտրոնանամ միայն այս մի քանիսի վրա։ Ուրեմն սա ձեր hard disk-ն է, hard drive-ն է, եւ ձեր ֆայլերը հիմնականում նստած են իր մեջ։ Ինքը լավ է նրանով, որ առաջինը ծավալով բավականին մեծ է, ինքը բավականին շատ ինֆորմացիա կարող է հիշել եւ Եթե դուք ձեր համբյուտերը անջատեք եւ միացնեք, այդ ինֆորմացիան շարունակում է հիշվել իր մեջ։ Այսինքն ինքը չի մոռանում ինֆորմացիա, երբ որ համբյուտերը անջատվում է։ Բայց խնդիրը ինչում է, որ ինքը բավականին դանդաղ է աշխատում եւ ինքը նույնիսկ հեռու է պրոցեսորից։ Բայց պրոցեսորը ինքը ոնց որ ուղեղն է, չէ, ինքն է աշխատացնում կոդը։ Հետևաբար, եթե պրոցեսորը անընդհատ պետք է գնա հասնի դիսկից անընդհատ ինֆորմացիա կարդա, որպեսզի իր հաշվարկը անի, Դա կտևի բավական երկար ժամանակ, այսինքն պրոցեսորը կաշխատի շատ դանդաղ։ Հետևաբար ինչ է ստացվել, որ ստեղծվել է երկրորդ հիշողություն, որը կոչվում է RAM, Random Access Memory, այս սա է։ Այս սա ինքը sense բարակ, sense չիպա, որը sense դնում են այդ պլատայի վրա, որտեղ որ պրոցեսորն է, այսինքն պրոցեսորը ստեղ է, ինքը ստեղ sense կողքը sense սխմում են, ու ինքը աշխատում է շատ արագ եւ բավականին մոտ է պրոցեսորին։ Բայց ի տարբերություն դիսկին ինքը քանի որ փոքր է նախ շատ ինֆորմացիա չի կարող հիշել, Երկրորդն էլ այն է, որ երբ որ համակարգիչը անջատում եք եւ միացնում եք, սա ինֆորմացիան իր մեջ կորում է։ Այսինքն ինֆորմացիան միայն հիշվում է այն ժամանակ, երբ որ ոնց որ համակարգիչը աշխատում է, դրանից հետո կորում է։ Նենց որ ֆայլեր հաստատ այնտեղ պետք չեն պահել, ու ժամանակավոր երևի, բայց երկար ժամանակ չարժի, որովհետեւ եթե համակարգիչը անջատվի միացնի, ֆայլը կկորի։ Դրա համար հիմնականում երբ որ դուք ֆայլեր եք տեղադրում, ձեր նկարները եւ այլն, դրանք արդեն գնում են drive-ի մեջ։ Իսկ ինչ է գրվում ստեղ։ Երբ որ ձեր ուրեմն ծրագիրը աշխատում է եւ դուք տեղադրում եք փոփոխականներ, փոփոխականների արժեքներ, դրանք գրանցվում են ստեղ, okay։ Հետո արդեն երբ որ ձեր կոդը արդեն աշխատում է ստեղ, ինքը ավելի հասանելի է լինում։ Հիմա, բայց ես ասեմ, որ պրոցեսորը անընդհատ ստեղից էլ չի կարդում, որտեղ բարձվում է սա էլ է դանդաղ Պրոցեսորը իր RAM-ի մեջտեղը ունի էլի փոքր բլոկեր հիշողությունների, որոնք որ ավելի փոքր են եւ նույնիսկ ավելի մոտ են պրոցեսորին, եւ պրոցեսորը պրոցեսորն է ինքը իր մեջ ունի հիշողություն կոչվում է registry, բայց փոքր քանակով ու ինչ է ստացվում, որ ինքը ինֆորմացիա վերցնում է, ինքը հաշվարկը անում է, Հետո եթե ուրիշ ինֆորմացիա պետք, ինքը սկզբից այդ առաջին ամենամոտ բլոկից է փորձում կարդալ, եթե չկա նոր գնում է հաջորդ բլոկից է կարդում, եթե չկա նոր գալիս է հասնում է ստեղ։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ինչքան մոտիկ լինի այդ ինֆորմացիան, որը պրոցեսորը պետք է հաշվարկի, այդքան ավելի արագ նա կաշխատի։ Հետևաբար կան տարբեր լիքը տենց դետալներ հիշողությունների ընթացքում, որոնք որ անընդհատ փորձում են այդ ինֆորմացիան մոտ բերել պրոցեսորին։ Հիմա ցանկացած ծրագիր, Visual Studio Code, Skype եւ այլն։ Երբ որ նա աշխատում է, այսինքն երբ որ դուք ոնց որ պատկերացնում եք Windows-ում double click եք անում իր վրա ու ինքը բացվում է, այդ աշխատում է։ Այդ կոդը, երբ որ աշխատում է, դառնում է process, okay? Process-ը դա այն է, երբ որ ուրեմն operating system-ը ասում է, «Ա, մի րոպե, այս կոդը ես պետք է աշխատացնեմ»։ Եվ ինքը ինչ է անում։ Ինքը հերիք չի, որ այդ կոդը ոնց որ աշխատացնում է խոդի ակցում, ինքը այդ կոդին, այդ process-ին տրամադրում է հիշողություն, okay, որը ինքը տակից, երբ որ ուրեմն այդ կոդը, այդ process-ը գրում է այդ հիշողության մեջ, operating system-ը տակից, դա ուրեմն բերում է եւ գրում է հենց ֆիզիկական RAM-ի մեջ, հա, չիպի մեջ երբ որ կարդալուց էլ ինքը հետ կարող է հետ կարդա, okay? Այսինքն այդ մասը մեր process-ը չի անում, հա, մեր կոդը չգիտի RAM-ի մասին, բանի մասին, ինքը ուղղակի գիտի, որ կա մի ասած հիշողություն, որը operating system-ը, օպերացիոն համակարգը, թե դա Windows-ն է, թե ինչն է, մեզ տրամադրել է եւ մենք կարող ենք այդ հիշողության մեջ ինչ որ ինֆորմացիա գրենք, օրինակ փոփոխականների արժեքներ գրենք, հետո հետ կարդանք եւ այլն եւ այլն։ Այս հիշողությունը կարող է աճի եւ փոքրանա, այսինքն process-ը կարող է խնդրի operating system-ից էլի հիշողություն ու ինքը եթե կարող է տրամադրում է։ Եթե չի կարող, խնդիր է առաջանում եւ կարող է ստանալ out of memory exception, այսինքն հիշողությունը սպառվում է բարեբուն իմաստով։ Եվ ուրեմն operating system-ը ինչ ինչ կարևոր դեր ունի այստեղ, որ ինքը պետք է տարբեր process-ներին իրարից պաշտպանի։ Այսինքն ինքը պետք է նենց անի, որ հանգած այս հիշողությունը հանգած չհատի ուրիշ process-ի հիշողությունը։ Պատկերացնում եք դուք ունեք ունեք Skype-ում մի հատ Visual Studio Code ու մեկը փոփոխական ստեղծի, որը գրի ինչ որ ուրիշ process-ի փոփոխականի վրայից, ինչ որ տենց մի բան, դա չի կարելի բնականաբար։ Ամեն process-ը պետք է ունենա իր հիշողության տարածքը, memory space։ Հենց որ օպերացիոն համակարգը OS-ը հենց դա է տրամադրում ամեն process-ին, տալիս է ինչ որ մի բլոկ հիշողության, որտեղ որ ինքը կարող է գրել եւ ինքը հաստատում է, որ այդ բլոկը հանգած չհատի ուրիշ process-ի բլոկին։ Բացի դրանից, օպերացիոն համակարգը կամ OS-ը նաև որոշում է, թե process-ները երբ են աշխատում processor-ի վրա։ Օրինակ, այս պարագայում մենք ունենք մի հատ processor, բայց երկու ծրագիր, չէ՞։ Ինքը ինչ կանի, ինքը մի քիչ այս այս process-ը կաշխատացնի, հետո stop կտա, հետո մի քիչ այս process-ը կաշխատի, հետո stop կտա, հետո այս process-ը, եւ այն եւ այն։ Ու քանի որ ինքը անընդհատ այնց մի քիչ մեկը աշխատացնում է stop-ը տալիս, մյուսն է աշխատացնում, մեզ համար այս տպավորությունը ոնց որ երկու ծրագիրն է մեր ոնց որ պատոհանի մեջ աշխատում են զուգահեռ, բայց իրականում զուգահեռ չի, այլ ամեն մեկը քիչ-քիչ նենց է աշխատում ու այնքան արագ է աշխատում, որ նենց տպավորությունը ոնց որ երկու ծրագիրն է իրար հետ աշխատում են։ Եթե դուք Windows եք օգտագործում, դուք կարող եք բացեք Windows Task Manager-ը եւ այնտեղ դուք կարող եք տեսնել բոլոր process-ները, որոնք որ այս պահին աշխատում են ձեր համբյուտերի մեջ։ Ամ կլինեն ուրեմն process-ների անունները, ինչքան հիշողություն են նրանք օգտագործում եւ CPU-ն դա ձեր պրոցեսորն է, այսինքն որ տոկոսն է պրոցեսորի, նա հիմա օգտագործում։ Նաև կարող եք նշեք ինչ որ ինչ որ process եւ կլիկ անեք end process, որպեսզի որևէ process-ը անջատեք։ Հիմա եկեք այստեղ ուշադրություն դարձնենք, կա Chrome եւ էլի Chrome եւ էլի Chrome։ Տարօրինակ է, ինչ ինչ է նշանակում 3 հատ Chrome Ես ունեմ մի հատ Chrome պատոհան, բայց ունեմ այսքան տարբեր process-ներ։ Ինչ է կատարվում։ Բացառեմ։ Ուրեմն Chrome-ը ամեն անգամ դուք tab-եք մեջը բացում, այն մի հատ փոքր պատոհանիկ է, որ մեջը կա, տտտտ, մի հատ մեծ պատոհանի մեջ։ Այդ ամեն tab-ի համար առանձին ինքը ստեղծում է մի հատ առանձին process։ Դա նրա համար է, որ եթե որևէ այդ tab-երից մեկի ծրագիրը, եթե հանգած ծխվի, եթե ինչ-որ խնդիր առաջանա, հիշողությունը սպառվի, չգիտես, ինչ-որ մի բանով հարց պատ, պատ լինի ու ինքը այդ process-ը անջատի, մնացած tab-երը չծխվեն, այլ շարունակեն աշխատել։ Հետևաբար, երբ որ Chrome-ը աշխատում է, այդ tab-երը, որ դուք բացում եք, ամեն tab-ի համար ինքը մի հատ առանձին process է ստեղծում, եւ դրա համար մենք ունենք Chrome EXE, Chrome EXE եւ նորից Chrome EXE։ Քանի որ JavaScript engine-ը աշխատում է browser-ի մեջ, if browser-ը երբ որ աշխատում է, դա process է, որին տրվում է հիշողություն, չէ՞։ Դա նշանակում է, որ execution engine-ը, JavaScript engine-ը կարող է օգտագործել այդ հիշողությունը, որպեսզի գրանցել տարբեր ինֆորմացիա, որ նա չմոռանա։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ եթե եկեք ենթադրենք, որ սա այդ հիշողությունն է, հա։ Ամ, okay, դա նշանակում է, որ ինքը այս կոդը երբ որ աշխատացնում է, ինքը այս առաջին տողը, երբ որ աշխատացնի, ինքը կգրանցի այն փաստը, որ կա a, որը 5 է, ահա, գրանցեց։ Հետևաբար, երբ որ ինքը գալիս է ստեղ եւ աշխատացնում է սա, ինքը տեսնում է, որ օ, մի րոպե, ան ես գիտեմ, ես հիշում եմ նա ինչ է, որտեվ ինքը գրանցել է հիշողության մեջ այն փաստը, որ a-ը 5 է, եւ ինքը հասկանում է, որ սա 5 է, ասում է 5 գումարած 7, ստանում է 12 եւ հետո նկարում է էկրանը պատոհանի վրա։ Իրականում JavaScript engine-ը շատ տարբեր ինֆորմացիա պետք է պահի այս հիշողության մեջ, նենց որ ինքը փորձում է ինչ-որ տրամաբանական ձևով դասավորել այդ ինֆորմացիան հիշողության մեջ։ Նենց որ իրականում ինքը ինչ է անում, ինքը ստեղծում է ոնց որ 3 խմբակ, կարելի ասել, հիշողության մեջ, globals, call stack եւ heap։ Ուրեմն globals-ի խմբակի մեջ նա պահում է global փոփոխականների մասին, call stack-ի մեջ ինքը պահում է այս պահի իրավիճակի մասին, ներկա պահի իրավիճակի մասին, հեսա կբացատրեմ դա ինչ է։ Հիպի մեջ էլ ինքը պահում է հղված արժեքները հիմնականում այսինքն օբյեկտները, ֆունկցիաները, զանգվածները, այն արժեքները, որոնք որ հղված են, պահվում են հիպի տարածքի մեջ, okay։ Հիմա եկեք մի հատ ավելի բարդ կոդ ուսումնասիրենք, որպեսզի տեսնենք այս ամենը ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն, Պատկերացեք հիմա մենք մեզ ոնց որ JavaScript engine-ի դերի մեջ ենք դնում ու փորձում ենք այս կոդը աշխատացնել։ Եկեք ենթադրենք, որ parsing-ը բանը արդեն syntax tree-ն արդեն ունենք, արդեն հասկանում ենք այս կոդը ինչ է։ Հիմա ուղղակի փորձում ենք իրեն աշխատացնենք։ Նախ եւ այլ շատ կարեւոր է հասկանալ մենք որտեղ ենք գտնվում կոդի մեջ։ Սա շատ կարեւոր է։ Հենց որ մենք եկեք ուղակի դա գրենք որպես տող, հա, մենք ասենք որ մի հիմա առաջին տողի մեջ ենք, երրորդ տողի մեջ ենք եւ այլն։ Իրականում տակից իհարկե engine-ը ուղակի տողերով չի գնում, այլ շատ ճշգրիտ ասում է կոնկրետ որտեղ է կոդի մեջ, բայց դե մենք ասենք տողերով։ Այդ ինֆորմացիան մենք գրում ենք cost stack-ի մեջ, հենց որ ստեղ կգրենք տող 1, չէ՞, քանի որ մենք Առաջին տողով ենք սկսում։ Okay, հիմա աշխատացնում ենք այդ կոդը, չէ՞, ու ասում ենք, որ կա մի հատ փոփոխական a, որի մեջ կա 5, որտեղ գրանցենք դա։ Այս օրինակում այս a-ը գլոբալ է, գլոբալ փոփոխական։ Ինչ նկատի ունենք գլոբալ, դա նշանակում է այս փոփոխականը չի սահմանված ինչ-որ scope-ի մեջ, այսինքն ինչ-որ փակ բլոկի կամ ֆունկցիայի մեջ։ Ինքը բաց տարածքում է գտնվում, այսինքն ինքը ամենտեղից հասանելի է, ինքը գլոբալ փոփոխական է։ Նենց որ մենք իրենք կգրանցենք գլոբալի մեջ, <clears throat> ասենք որ կա A, որը 5 է։ Կամ բան, շատ բարձ։ Հիմա մենք պետք է ուրեմն տողը փոխենք, որպեսզի թռնենք ստեղ, չէ՞, նենց որ մենք կդնենք տող 3, կթռնենք ստեղ, բուպ, Եվ հիմա պետք է աշխատացնենք այս կոդը։ Ստեղ ինչ է անում։ Դա դե էլի նույնպես գլոբալ փոփոխական է ստեղծում foo, բայց իր արժեքը ֆունկցիա է, որը հղված արժեք է, նենց որ այդ ֆունկցիային մենք տեղադրում ենք heap-ի մեջ, հենց որ մենք heap-ի մեջ ինչ-որ հասցեյում 0x01 ասենք թե կտեղադրենք այդ ֆունկցիան եւ իրեն կհղենք այդ հասցեով։ Պուպ, այսպես։ Հիմա մենք պետք է անցնենք 8-րդ տողին, չէ՞, հենց որ ստեղ կփոխենք, կդարձնենք 8, պուպ կթռնենք ստեղ եւ էլի կստեղծենք մի հատ գլոբալ փոփոխական bar, որի արժեքը կլինի իհարկե հղ այս հղված արժեքը, չէ, ֆունկցիան, այնց որ heap-ի մեջ էլի նրանք կտեղադրենք 0x02 օրինակ այսպես եւ ուրեմն սա կոպի ենք անում, դնում ենք ստեղ, որ ստեղծենք մեր հղումը։ Հիմա մենք պետք է թռնենք 15 տողը, չէ, այնց որ ասացինք գնացինք 15, թռանք ստեղ, պոպ, եւ ստեղծեցինք զին, որը էլի գլոբապոփական է, բայց իր արժեքը դեռ չկա։ Հիմա <clears throat> մենք ստեղից պետք է թռնենք ֆուի մեջ, չէ՞, պետք է թռնենք 4-րդ տողի մեջ, քանի որ սա ֆունկցիոն call-ա, չէ՞, մենք պետք է թռնենք ստեղ։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ եթե մենք այս 15-ը փոխենք դարձնենք 4, մենք կմոռանանք այն փաստը, որ մենք ստեղ ենք։ Ինչի է դա խնդիր։ Դա խնդիր է, որովհետև այն պահին, երբ որ ֆուն ավարտի, մենք պետք է ելի վերադառնանք ստեղ, չէ՞։ Դենց որ մենք այս տարը, այս տեղը չպետք է մոռանանք։ Դենց որ այս խոստակի մեջ, երբ որ մենք այս ֆուն կանչում ենք ու թռնում ենք գալիս ենք ստեղ, պետք է ստեղծենք մի հատ առանձին հատված, որի որտեղ որ մենք նկարագրենք ֆուի ինֆորմացիան։ Նենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ առանձին հատված, այդ առանձին հատվածը իմիջիալս կոչվում է stack frame, նենց որ stack global stack frame-ն է, հիմա էլ fui stack frame-ը կստեղծենք։ Եվ այստեղ, մի րոպե, ահա Այստեղ մենք կնկարագրենք ուրեմն ֆույ իրավիճակ, այն փաստը, որ մենք գտնվում ենք տող ուրեմն 4-ի մեջ, չէ՞։ Եվ եկեք աշխատացնենք տող 4-ը։ Ինչ է նա անում։ Նա ստեղծում է մի հատ փոփոխական z, որին գրանցում է 2, չէ՞։ Իսկ դա որտեղ ենք գրում։ z-ն գլոբալ չէ, չէ՞։ Ինքը պատկանում է ֆույին։ Ֆույի իրավիճակին վրա է ինքը ազդում, նենց որ մենք դա կգրանցենք հենց այս stack frame-ի մեջ, foo-ի stack frame-ի մեջ, կասենք, որ կա z, որը 2 է։ Okay, այսպես։ Հիմա մենք ստեից պետք է իջնենք ստեղ, նենց որ մենք տողը կփոխենք դարձնենք 5, որ թռնենք ստեղ։ Հիմա ստեղից կանչում ենք bar, որ նշանակում է պետք է թռնենք, մեր ուշադրությունը պետք է գնա ստեղ, չէ՞, այս 9-րդ տող։ Բայց մենք չպետք է մոռանանք այն փաստը, որ մենք 5-րդ տողում ենք ստեղ, որպեսզի երբ որ բարից վերադառնանք, իմանանք ուր ենք վերադառնում։ Այդ տեղը, որտեղ որ մենք բարից հետո պետք է գանք հետ ֆույի մոտ։ Պետք է մենք հիշենք Դրա համար այսա պահպանվում է եւ մենք ստեղծում ենք մի հատ առանձին stack frame bar-ի համար, այսպես։ Եվ ուրեմն քանի որ թրանք ստեղ, մենք հիմա bar-ի կոնտեքստի մեջ, bar-ի իրավիճակի մեջ, stack frame-ի մեջ մենք 9-ը տողում ենք, չէ՞, հենց որ մենք կգրենք ստեղ տող 9, ուպ, 9 եւ կաշխատացնենք իրեն։ Ինչ է անում։ Ինքը ստեղծում է մի հատ փոփոխական d որի արժեքը հղված արժեք է, չէ, object է, նենց որ մենք ստեղծենք հղում դեպի մի հատ object, որը մենք դնում ենք ուրեմն heap-ի մեջ, okay։ Լավ, էդ էլ այցինք եւ հիմա մենք պետք է ուրեմն հա իհարկե եւ սա հիմա անցնում ենք հաջորդ տող, չէ, 12-րդ տող, նենց որ այսինը դառնում է 12 Եվ ստեղից հիմա մենք արդեն դուրս ենք գալիս կամ վերադարձնում ենք d.h, որը 23 է, չէ, դες որ մենք դուրս ենք գալիս։ Քանի որ մենք դուրս ենք գալիս, ֆունկցիայի դերը ավարտվում է, չէ։ Եթե ավարտվում է, նշանակում է այդ ինֆորմացիան իր մասին մեզ այլևս պետք չէ։ Նենց որ ինչ ենք անում, այ իր ինֆորմացիան դուք հանում ենք, delete ենք անում, ջնջում ենք։ Եվ ինչ պետք է անենք, պետք է վերադառնանք այստեղ, այսինքն նախորդ stack frame-ի տողին, հենց որ եկանք հասանք ու նորից ստեղ Եվ այս բարը հիմա, քանի որ մենք հիշում ենք կոնկրետ որտեղ էինք, երբ որ մենք կանչեցինք բարին, չէ՞, ֆույի մեջ։ Երբ որ մենք վերադառնում ենք, մենք գիտենք որտեղ ենք։ Եվ այդ բարին հիմա ուղղակի փոխարինում ենք այդ 23-ով, այնպես որ սա դառնում է 23, okay։ Հետո մենք աշխատացնում ենք 23 գումարած 2, դառնում է 25 եւ վերադարձնում ենք այդ 25-ը, չէ՞։ Վերադարձնում ենք 25։ Եվ քանի որ վերադարձնում ենք, դա նշանակում է մենք ֆույից դուրս ենք գալիս նենց որ fui stack frame-ը այլևս մեզ պետք չէ, պուպ, իսկ ուր ենք վերադառնում, այստեղ, նախորդ stack frame-ի, նենց որ պուպ, թրանք էլի ստեղ, իմանալով մենք որտեղ ենք, մենք փոխարինում ենք fun 25-ով, և հիմա է, console log ենք անում և ստանում ենք 25. Լավ, հիմա այս ամեն չէ հասկացանք, հիմա եկեք այս ամենը ուսումնասիրենք debugger-ով, որտև debugger-ի մեջ պարզվում է կոստակը մենք կարող ենք նայենք եւ ուսումնասիրենք։ Ուրեմն եկեք ավելացնենք debugger, բացենք մեր DevTools-ը եւ աշխատացնենք մեր կոդը, որպեսզի մտնենք debugger-ի մեջ։ Հիմա միած zoom-ին անեմ, ահա։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք ստեղ կա call stack։ Այդ call stack-ը հենց այն բանն է, որը պահում է այդ stack frame-ները, որը նկարագրում են ներկա իրավիճակը։ Հիմիկվա իրավիճակը, հիմիկվա stack frame-ը սա է, okay։ Դենց որ եկեք անցնենք առաջ, ուրեմն ստեղծվում է a, որի մեջ գրանցվում է 5, foo bar Եվ հիմա մենք պետք է մտնենք foo-ի մեջ, չէ՞։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք stack call-ին ինչ կլինի։ Մտանք foo-ի մեջ։ Պուպ։ Տեսակ, ինչ է, ինչ եղավ։ Foo-ի stack frame-ը առաջացավ ամենավերևից, հա, ասենց բրթեցինք ներքև։ Push արեցինք, այսպես ասած։ Okay։ Հիմա ուրեմն ինչ արեցինք։ Ստեղծեցինք lookup փոփոխական z, որի մեջ 2 է, դա stack-ի մեջ, stack frame-ի մեջ է պահվում, եւ մտանք ուրեմն bar-ի մեջ։ մեջ Ահա, հիմա տեսնակ, հիմա bar-ի stack frame-ը պուպ առաջացավ վերևից։ Եվ մենք հիմա իր համար logo փոփոխական կստեղծենք d, որի մեջ կլինի object-ը, բայց հղված object, որտեղ իրականում object-ը մենք պահում ենք heap-ի մեջ։ Հիմա նայեք ինչա հետաքրքիր ստեղ, որ մենք այս stack-ով կարող ենք head գնանք, ասենք կարող ենք օրինակ հիմա foo-ի վրա կլիկ անենք Եվ տեսնենք foo-ի իրավիճակը, տեսանք, որ foo-ի վերջին անգամ ստեղ է, այսինքն սա այն տեղն է, որ ինքը հիշում է okay, վերջին տեղը, որտեղ որ ինքը կվերադառնա, երբ որ մենք հիմա բարից դուրս գանք։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ իր մեջ կա Z2 եւ այն եւ այն, այսինքն այդ stack frame-ի ինֆորմացիան մենք կարող ենք ուսումնասիրել, կարող ենք գնանք միջև վերջ, ստեղ եւ տեսնենք, որ գլոբալ իրավիճակում կային այս փոփոխականները Z արժեքը դեռ չկա։ Լավ, եկեք վերադառնանք բարին, ստեղ Եվ հիմա նայեք, հիմա բարից երբ որ մենք դուրս գանք, բարը կավարտի իր գործողությունը, նենց որ բարի stack frame-ը կանհետանա։ Նայեք ստեղ։ Տեսակ, բարը այլևս չկա ստեղ։ Բարին բար դուս եկավ stack call stack-ից։ Հիմա մենք ուրեմն կվերադառնանք foo-ի արդյունքը։ Ինքն էլ դուրս եկավ եւ հիմա մենք էլի վերադառնանք, վերադարձանք ուրեմն global scope-ի մեջ։ Այդքան բան։ Ուրեմն մենք տեսանք, թե ինչպես է ուրեմն JavaScript engine-ը հիշում գլոբափոփականները գլոբալ հատվածում տեսանք, որ հղված արժեքները, օբյեկտները, զանգվածները, ֆունկցիաները նա պահում է heap-ի մեջ, իսկ գործող իրավիճակը, որտեղ ենք մենք գտնվում կոդի մեջ, ինչ լոկափոփոխականներ կան, այդ ամենը ինքը պահում է stack-ի մեջ, այսինքն frame-երով ամեն ոնց որ իրավիճակը, ամեն ֆունկցիան ունի իր առանձին frame-ը, ինչու, որովհետև երբ որ այդ ֆունկցիայից մենք վերադառնում ենք, Մենք պետք է վերադառնանք նախորդ frame-ի իրավիճակին, որտեղից շարունակենք աշխատելը։ Հիմա նայեք ստեղ։ Եկեք ստեղ այս bar-ի մեջ մենք անենք throw new error Oh-oh, ինչ որ sense մի բան, հա, մենք ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ սխալ, մի հատ error bar-ի մեջ։ Հիմա եկեք այս կոդը աշխատացնենք debugger-ով։ Մի րոպե։ debug հենց debugger-ը հանենք, ուղղակի ինձ console-ն է իրականում հետաքրքրում, run ենք անում եւ աշխատեց, չէ՞։ Հիմա եթե console-ում գանք, տեսնում եք, մենք տեսանք այսպես մի հատ բան, error։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք ստեղ։ Տեսնում եք error-ի տակ կա bar, հետո foo, հետո anonymous։ Ինչ է դա։ Դա stack stack frame-երի հերթականությունն է, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ ինչ որ մի բան, ինչ որ մի տեղ մեր կոդի մեջ ծխվում է, error-ը այդ սխալը, որ մեզ տալիս է JavaScript engine-ը, ուղղակի չի ասում, որ ինչ-որ վատ բան եղավ, ինքը նաև ասում է, մենք ոնց եկանք հասանք այդ վիճակին, որ ֆունկցիան կանչեց որին, հետո որին, հետո որին, որին, որին, որ հետո նոր հասավ այն մասին, որը ծխվեց, okay? Նենց որ սա մեզ օգնում է հասկանալ մենք ոնց հասանք այս իրավիճակին, հա, ոչ թե ուղղակի ասում է այս ֆունկցիայի միջով բան տրակեց, այլ նույնիսկ ասում է որ ֆունկցիաները հերթականությամբ կանչեցին, որ հասնեն այդ ֆունկցիային, որը բերեց այս սխալին։ Կարևոր է հասկանալ, որ հիշողությունը դա սահմանափակ ռեսուրս է, որին կարելի է սպառել։ Օրինակ, նայեք ստեղ, սա ինչ է, սովորական factorial ֆունկցիա է, որը recursion-ով է աշխատում, եւ եթե մենք կանչենք factorial 5, եկեք debugger-ով սա քայլենք, նայեք, տեսեք ինչ կլինի, եթե աշխատացնենք նրան, մի րոպե։ Okay, Ուրեմն, հեսա մի քիչ zoom-ին անեմ, որ սпасс լինի։ Ուրեմն, եթե մենք մտնենք իր մեջ, տեսնում եք, որ ուրեմն կոստակի վրա ավելանում է, ուրեմն այ հիմիկվա factorial ֆունկցիայի frame-ը, չէ՞։ Հետո մենք նորից կանչում ենք factorial, նենց որ այդ նոր factorial-ի frame-ն է ավելանում, տեսակ, հեսա երկրորդը։ Հետո նորից ենք կանչում factorial, իրա stack frame-ն է ավելանում, ահա հետո մի հատել, ուպ, էլի մտանք, հիմա x-ը 2-ա չէ, հիմա մի անգամ էլ պետք է կանչենք նենց որ, պուպ, հիմա x-ը 1-ա, այ հիմա արդեն մենք դուրս կգանք, չէ, կնեք, դուրս չենք կա, մի հատել կմտնենք, այ հիմա դուրս կգանք, այսինքն նայեք քանի հատ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 հատ factorial stack frame մենք ավելացեցինք, այսինքն 6 հատ frame, այդ factor-ով ֆունկցիայի համար մենք ավելացեցինք իրար վրա, որտեղ անընդհատ իրան կանչում ենք, կանչում ենք, կանչում ենք, կանչում ենք, կանչում ենք, մինչև հասանք վերջում, որ որը արդեն վերադարձնում է 1։ Այ հիմա որ վերադառնանք ստեղից, նոր արդեն այդ ամենը, որ ավելացրել ենք, կսկսենք հանել, չէ՞։ Հիմա սա ենք հանում, հետո սա ենք հանում, հետո սա ենք հանում, հանում, հանում, հանում, հանում, ու հիմա արդեն ստանում ենք պատասխանը, որը կլինի 120, չէ՞։ Այդքանը պարզ է։ Հիմա բայց նայեք ստեղ։ Եկեք հաշվարկենք factorial-ը ոչ թե 5-ի, այլ ինչ որ շատ մեծ թվի։ Հիմա ինչ կլինի։ Եկեք աշխատացնենք։ Տեսաք, alert չտեսանք, պատասխան չտեսանք։ Եկեք console-ում ուսումնասիրենք, տեսեք ինչ ստացանք, այս ինչ հետաքրքիր է։ Maximum call stack size exceeded, այսինքն stack-ի maximum-ը մենք սպառել ենք եւ ստացանք error իմիջալոց ես տեսակ իր stack-ը, frame-ը, հա, stack-ի, տեսակ factorial, որը կանչել է factorial, որը կանչել է factorial, որը կանչել է factorial, տա տա տա ու այնքան շատ է դա արել, որ ինչ որ մի պաս սպառել ենք maximum-ը եւ ծխվել է եւ ստացել ենք այս error։ Այս error-ը մեկ-մեկ նաեւ կոչվում է stack overflow, այսինքն stack-ը ոնց որ արդեն որ ջուր եք լցնում բաժակի մեջ ու ինքը թափում է, այդ կոչվում է overflow, այսինքն stack-ը արդեն Հասել ենք այդ վերջին նիշին։ Մենք նույնպես պետք է լինենք զգուշ հիպի հետ։ Ուրեմն հիպի ինֆորմացիան ոնց է ջնջվում։ JavaScript engine-ը ունի automatic garbage collection, այսինքն ինքը ունի մի հատ համակարգ, որը ժամանակ առ ժամանակ արտանում է եւ ուսումնասիրում է արժեքները հիպի մեջ։ Եվ եթե նրանք հասանելի չեն մեր կոդից, այսինքն կամ global փոփոխականից կամ որևէ փոփոխականից cost-ի մեջ, ուրեմն ինքը նրան ջնջում է։ Եթե հասանելի է, բնականաբար պահում է։ Ուրեմն, այսինքն ինչ է ստացվում, որ JavaScript engine-ը, երբ որ ընդունում է կոդը, ինքը իրեն թարգմանում է, դարձնում է մի հատ abstract syntax tree, ստուկտուրա, որ ինքը հասկանում է, եւ հետո սկսում է իրեն աշխատացնել։ Աշխատացնելու ընթացքում նա պետք է հիշի տարբեր բաներ, իրավիճակը, որտեղ է նա գտնվում, որ ֆունկցիայի մեջ է, ինչ փոփոխականներ կան local-ի, ինչ հղված արժեքներ կան եւ իհարկե global արժեքները ինքը ուրեմն օգտագործում է stack, որպեսի stack frame-երով ինքը պահի ներկայ իրավիճակի ինֆորմացիա, որտեղ է նա գտնվում, ինչ լոկոփոփողականներ կան եւ այլն։ Heap-ի մեջ նա պահում է հղված արժեքները, օբյեկտները, զանգվածները, ֆունկցիաները եւ այլն, եւ իհարկե նաեւ առանցին պահում է գլոբալ փոփոխականները։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։